يحيى كيف حالك؟ كيف حالك؟ أنت بخير؟ أنت بخير؟ من أين أنت؟ من أين أنت؟ ناصر شكرا من اليمن؟ من من اليمن؟ كم عمرك يا يحيى؟ كم عمرك يا يحيى؟ Yeah. Yeah. Why why why I Arabic speak very good. Hadiyat, Hadiyat, Hadiyat, no Hadiyat voice. Likey.